कौन चीवा कौन अचीवर बनते सीन में कॉमिक करते रैप कौन जॉनी लीवर जीन लेके हीरो सही में बने चले बोला मेरी फटे का बॉम्ब सच्चाई में झूठ की बची तेरी यहाँ पीढ़ी का जापान तो बेच चूना लगा था बस हार्श बार सा कुना मटाटा रखा आस पास था कोई नहीं पहने चले तो साथ खड़े कोई भी इन्हें मैं कोच करूँ जैसे जोई भी अरे जोना मेरे तो बना दू wild cats I am the baddest like baddest they calling me Joy Joy भी पर तो फ्रेंड नहीं है मेरा इंस्टाग्राम रैपर वाला कोई भी ट्रेंड नहीं है मेरा कोई स्टैंड नहीं है तेरा up your ego open you been लगा है माया चाल तू भी सीन में अभी मन you been inspired by Shady so I am not afraid not afraid scared of lifeline you gonna call a friend call a friend Ric Flair I am gonna make it to the hall of fame you just want to be a rapper go find yourself in hall of fame 24 EP of the Kung Fu Panda Badarpur से डी दिल में वो शैंक क्लैन क्या सीन में Arpit they calling me the tank वाला in Sanskrit I am lifting up the rank Thala